Agradeço de fé aos amigos clientes que de coração e mente aberta proporcionaram minutos de alegria e fraternidade, permitindo também com toda espontaneidade a edição das imagens a seguir. Ótimo 2022 a todos, paz no coração, Jesus na mente, sempre são os votos da minha família para a sua família. Balboa. Chuck Norris. Marcelo Nazaré. Marcelo Nazaré. Isso aí, meu irmão. musical Queen. Eu amo de perfume. Gente, Meu Deus, essa moto. Puta que pariu! Ih, que não é só como não Aí, é, Dudu. Ah, vai dar o cu! Você vai... Você vai postar esse vídeo